بسم الله الرحمن الرحيم SP Studio ترحب بيكم في درس جديد آه النهارده هنتكلم آه ازاي نفصل صور bitmap جوه ال CorelDRAW من غير ما نرسمها وفي دقايق معدوده بتكنيك بسيط جدا آه ان شاء الله تستوعبوه ويبقى درس سهل ولذيذ ويفيدكم ان شاء الله في شغلكم آه جات لي رسمه من عميل الرسمة دي إيه عشان افصلها تمام الرسمة دي المفروض زي ما احنا شايفين هي حجمها حوالي واحد وعشرين في ستاشر هو عايز تبقى حوالي تلاتين سنتي هي صورة bitmap RGB آه، اتنين وسبعين دي بي اي اول حاجة هعملها اكبرها هو عايز اشتغل تلاتين سنتي خلاص او من هنا على طول كده تلاتين ادي اول خطوة تمام الخطوة التانية هعمل لها resampling علشان ارفع ال resolution بتاعها من bitmap resample هرفعه لتلتمية اصبحت عندي الرسمه RGB bitmap 300 DPI طيب الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه هدخل انا دي عباره عن اتنين لون زي ما احنا شايفين orange فاحمر تمام اول خطوه هعملها هدخل على افكت آه، ترانسفورم آه، واعمل لها invert خلاص انا كده شلت ايه ال background بتاعتي واختزلت في الاتنين لون الموجودين دول هضغط على plus عشان اعمل نسخة تانية هاخدها كده بعيد دلوقتي الخطوة الأولانية إن أنا هحول دي الأرضية اللي هتشيل الشبكات لو احنا شايفين كده يعني بعد ما عملت invert بقى عبارة عن تركواز في كحلي طيب أول أنا محتاج أرضية تشيل الشبكات شبكات اللي هي الكحلي هنا دي تمام ازاي هدخل على bitmap convert bitmap هحولها لجري سكيل انتيالايزنج شغال ترانسبيرنسي باك جراوند اوكي الخطوة التانية هدخل على bitmap آه، اسف على effect adjust tone curve طب ايه بقى في ال tone curve عشان اخلي ده black مية في المية هعمل هقفل الاول ال lock ده عشان اي خطوه اعملها هنا يبقى ليها update على طول اهو كده شوف النتيجه تاني دي اهو عشان اشيل الابيض اللي موجود هنا اهو هرفعه هعمل ريسيت تاني عشان أش... عشان أشيل الأبيض اللي موجود أهو اتحولت عندي لأبيض وأسود تمام هقول له okay. الخطوة اللي بعد كده هدخل على bitmap mode black and white على line art خلي بالكوا تحت هي grayscale bitmap. هحولها للاين ارت بلاك اند وايت ممكن ضغط هنا صغير عشان نشوف الدنيا شكلها ايه آه، نظبط شوية هنا ال line art هنا المنطقة دي اهي اقول له اوكي كده بقى عندي لو بصينا هنا في ال fill وفي ال outline هنلاقي ان ال fill بتاعنا ابيض وال outline اسود هلغي ال fill خالص عشان تبقى ايه transparency مفيش حاجة اهو زي ما احنا شايفين اهو الورقة بتاعتنا وده اللون الاولاني اللي هو المفروض هو احمر اسف ده هنلونها بال outline خلاص طيب الخطوة التانية هعمل من دي duplicate برضو plus واخدها هنا ايه الغرض عشان اشوف بس لما احولها ل grayscale واشوف الشبكات اقارنها بالصورة الاصلية هدخل على bitmap convert bitmap ل grayscale اقول له اوكي نفس الخطوات اللي فاتت هنا بقى هدخل على control B عشان يديني البرايتنس والكونتراست والانتنستي هضغط على ال lock عشان اي تعديل هنبقى ايه on fly على طول على الطاير يعني اي حركه هنعملها هنشوف النتيجه بتاعتها على طول انا تقريبا انا كنت طبعا ايه انت هنتحرك شويه في ال slides دي هنقرب هنبعد عشان نغمق ونفتح زي ما احنا شايفين المفروض ان الشبكات اللي هي الزرقاء دي اللي هي المنطقة دي كده اهو اللي هي هنا باينة اهي ممكن نغمق شوية او نفتح شوية او نقلل شوية من ايه من ال contrast وال brightness. تمام لغاية ما نوصل للشكل تقريبا اللي ايه اللي زي ده تقريبا يعني هقول له اوكي الخطوة اللي بعد كده ادخل على bit على effect adjust tone curve حاجة بسيطة بقى عشان اغمق برضه هفتح ايه هعمل ال lock دوت عشان اغمق وافتح شوية زي ال curve بتاع ال S اللي موجود العادي بتاع الفوتوشوب اهو نغمق شوية اهو تمام تقريبا المنطقة دي كده لسه عايزة يعني تغمق سنة كده تقريبا رجعنا المنطقة اللي هنا دي كانت طايرة تقريبا راضي عنها هقول له اوكي الخطوة اللي بعد كده هدخل على بيت ماب mode black and white على تون بقى اهي هغير الشكل ال round هنخليه هنا بالانش هنخليه هنا خمسة وتلاتين زي ما احنا شايفين كده اهي تحولت لايه لشبكات الزاوية بقى تحكم فيها خمسة وأربعين اتنين وعشرين تسعين زي ما انت عايز في الشبكات حسب ما بتشتغل فيها في الشبكات بتاعتك هنا طبعا خمسة وتلاتين لاين بالانش وكل ما هنقلل الرقم كل ما الشبكة آه، بتتخن وكل ما هنرفع بالرقم كل ما الشبكة هتقل يعني لو خليناها عشرة مثلا بص ان الشبكة حجم النقطة كبر تمام خلينا مثلا خمسة وتلاتين أربعين خلينا أربعين تبقى الشبكة معقولة في طبعا بالإنش هقول له okay. آه، هي اتحولت لشبكات متقلقوش من المنظر اهو ادي النقطة اهي تمام F تلاتة F تلاتة الخطوه اللي بعد كده لما نيجي نبص هنلاقي بقت برضو مونوكروم بتماب هنشيل فيها بقى عندي ارضيه بيضه والاوتلاين اسود هنشيل برضو الارضيه والاوتلاين كان اورنج تقريبا هنعمل كده اتنين مع بعض هنعمل select اتنين مع بعض اي e و سي طيب هعمل دي انفيرت بتماب افكت ادجست ترانسفورم انفرت عشان نرجعها زي ما كانت وزي ما احنا شايفين تقريبا كده الرسمتين double click على المربع هنا عشان هيديني حوالين الصفحة مربع كبير هملاه اسود ادي النتيجة تقريبا في خلال دقايق وبخطوات بسيطة ما اتحركناش من الكورل جوه الكورل حولنا بتماب من غير ما نرسم ومن غير ما نتعب نفسينا في دقايق لفصل اتنين لون زي ما العميل طالب بنفس المواصفات تقريبا وبالشبكات اللي حددناها ونقدر نطبعها بكده يكون درس النهاردة انتهى أرجو أن يكون استفدت منه وإن شاء الله نتقابل في درس تاني مع تحياتي مهندس وائل طاهر